Merhaba Nasip Şans takipçileri, merhaba GTA 5 severler, herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 bölüm videosuyla karşınızdayım. Ee, en son Trevor'la bir görev yapmıştık hatırlayacak olursanız. Ee, evimize geldik, kayıtlarımızı aldık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir sonraki bölüme geçmek üzere. Trevor, seçtiysin ha. Neyse, evet. Ee, YouTube biraz e, YouTube'da biraz sıkıntı yaşadığım için koş koş koş Yani bundan koşabiliyorum tamam kamyonete biniyorum ve bir sonraki bölüme geçmek üzere yola koyuluyorum Rın. <clears throat> Umarım arkadaşlar GTA 5 videolarından keyif alıyorsunuzdur. Keyif almıyorsanız da ne derler ona? Keyif almıyorsanız da keyif almaya çalışın. Sizi zorla tutmuyorum. Beni izleyenlere de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İzlemeyenlere de gene teşekkür ederim arkadaşlar. Her yayıncı, her YouTube'u, YouTube'u, YouTube'u söyleyemedim yalan. Her YouTuber e, bu yollardan geçmiştir ünlü YouTuber'lar olsun. Özellikle e, Türk YouTuber'lar. İzleyenlerin sayısı e, ilk başlarda tabii ki yüksek olmuyor. 1 ile başlarsın, 100 ile devam edersin. Bir bakmışsın, 100 binlere ulaşmışsın. Bu yollardan hepimiz geçtik. Ee, öyle. şöyle pek bir şey- Ay o neydi? Neydi lan o? Lady Gaga. Ne o çakal mı o? Neyse ne yapalım? Neydi o? Çakala benziyor. Ya aman be, aman bre, hoş versene sen ya. Muhtemelen çakarlar. Ne olacak başka? E, ee, yolumuza devam ediyoruz. Akbabalara ya. Burası neresi ya? Bir dakika. Biz neredeyiz? Burası bambaşka bir yerde. Oho, oho, oho, oho. Arkadaşlar kusura bakmayın tepkim biraz büyük ama ben Travel'la ilk defa oynuyorum. Bayağı bir ezik kaldım. GTA 5 çıkalı yıl oldu ve ben hala GTA 5 videosu çekiyorum. Tembellikte üstüme yok. Bravo. Yani, Tabi tembellik demeyelim de GTA 5 oyununu aldım ama lanet olsun sistem özelliklerimden dolayı oynayamıyordum. E, oynasam da video çekemiyordum. O yüzden e, beni mazur görün. Mazur. Maybe Mazur görün. Dıbıdıp dıbıdıp bir dakikanızı alabilir miyim arkadaşlar? Lütfen 5 dakikanızı alacağım. Ee, evet. Şu an akıyoruz. Akıyoruz. Oo, lambayı değiştirdim iyi oldu ya. Güzel. Seksi. Oyunumuza geri dönüyorum. Alright alright. Al bunu. Fak mı? Nasıl fak diyorum lan? Sen kimsin lan? Ben vuramadım. orada. Ayu önüne bak. Lan adam motor bıraktı gidiyor ya lan. Ha bir de polis saklarmış o silahı. Ayu. Adam motor kullanmayı bilmiyor. Go go go. Bu arada nereye gidiyorum? Ben iyice şeye bağladım ya, mala bağladım. Ben şöyle e, C'ye gideyim. C, C, C Var mı? Allah polis geliyor. Dağlara bayılara kaçayım ben şöyle. Ulan dağlara bayılara dedim. Ağaca tosladım lan. Trevor suçsuzdur. Trevor masumdur. Trevor'u takip etmeyin. Trevor'u sevin. Tamam polis tamam. Tamam yaptık bir eşeklik. Bu ne lan? Hayrak mı? Denora National Park. Yani daha yeni takıyorum kalsın. Allah razı olsun ne Trevor. Ağaca tosladıktan sonra. Ha burası park mıymış? İyi güzelmiş. Gidelim. Fakir ama gururlu bir yer. Kereval'ın yaşadığı şehir, semt, eyalet. Ne dersiniz artık? Millet barakalarda, şeylerde yaşıyor. Karavanlarda. Oo, oo, oo. Uçak mı o? He, uçak hangar ama. Sanırım şey. Hasar görmüş. Lan burada hep araçlar şey ya. Fakir. Beyler merhaba yarışalım mı? Benim de var bir tane bisiklet. Bir gün şöyle kapışalım olur mu? Bianchi reklam olmasın ama kapışalım bir gün. Ha bu arada e, ben şey düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda aksiyon kamerası alıp size bisiklet turlarımı e, izletmeyi düşünüyorum. Eğer böyle bir şey siz de görmek istiyorsanız e, ee, videolarımın altına, e, bu videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Abi güzel olur Yaparsan çok seviniriz şeklinde yorumlar atabilirsiniz. E, hazır yağ da gelmişken güzel olacağını düşünüyorum. Ha. Ee, I understand, uh, I'm not understand, anlamıyorum. Ha, pek İngilizce middle middle. Alright. Bir dakika geri gel geri gel. Ah. Buradan giriyorum. Şarkı da baydı mı ne? Tıpırayım. Tıpırayım. Akbabalar da ne güzel uçuyor be ya. Akbaba diyorum ama kartal olabilir, şahin olabilir ama akbabadır ya. Ama ben yarış mı? Burada yarış pisti var. Pis var dediler geldik. Ya ya ya ya ya dostum ben uçak kullanmayı bilmiyorum bir kere. Ben henüz ama bakamadan edemeyeceğim ya. Süreye dair akrobüs uçuş yapmak için uçağa binip tıpırt tıpırt tıpırt tıpırt tıpırt tıpırt tıpırt tıpırt tıpırt Ha, bunlar kilitli. E bunu deneyim bari. Ulan. Nasıl kalkıyoruz ki? Ha böyle. Alright. Ben bu uçağın şeyini çözemedim. Allah be. Kanadın üstüne düştüm. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. <clears throat> Sorry, guys. Oh, es yavrum es. Es sağdan sağdan es. Es es es es. Esyon de sen bana hiç faydan olmuyor ya bak. Oh elleri terledi yemin ederim. Oh nereden başlıyoruz bu arada? No no no no. Yeah, yes. İnelim. Diyeceğim o. 5000 dolar mı? E, çüş. Yok be. Yok be kardeş. Bir dakika şu kaskını takar mısın? Tamam yürü. C'ye gidiyoruz. C'nin anlamını... Yeah alright. Alright, alright. Obo, oh, oh, Erika. Ha bu arada arkadaşlar çekiliş videosu e, YouTube üzerinden kaldırılırdı. Çekiliş e, yapılmayacak. Katılan arkadaşlarıma buradan e, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerekli katılım sayısına ulaşamadığımız için e, çekiliş iptal oldu. Ama üzülmeyin 100. E, video çekilişi gelecek. Şu an 97. Bir çekiliş videosunu saymazsak 96. video. Bununla beraber 97. video. 3 video sonra e, yeni bir çekiliş videosu gelecek. Yeni bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ne oluyor lan? goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet oh, you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang, now. all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chong is uh, pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事，你真是太好了啊！你有空就加的来分配的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him？就是这个，就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. <laughs> well, let me show you the Kime arıyorum lan? Chef, we're just coming down to see the kitchen. Well, you can't get here quick enough. Ortega's on his way with some friends. Says he's gonna take us out of business. Funny that. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. Alright, alright. Gidelim o zaman. Salam tutmuyorsun. <clears throat> ben bütün yol boyunca o şarkıyı dinledim değil mi? humble servant. Hey, Lao uh, <laughs> nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Oh, there you <laughs> room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. get the guns? Yes, Chef. Help me! If I knew we were having visitors, what is that little spring clean? Donma. <clears throat> Niye donuyorsun ya? Dostum senin neyin var? Niye donuyorsun? Patlamalar patlamalar. Oyunu kasıyor. Oğlum ben counter'da altın olabilirim lan. Noob olabilirim ama o kadar da kötü nişancı değilim. Adamları göremiyorum. oğlum camdan göremiyorum ben sizi. Lan oğlum şef öldü lan. Şef mal mısın? Nereye gidiyorsun? Neredesin oğlum? Beni beklesen olmaz mıydı? Şef.

Patlamadı. Pekala. Al bunu. Oo. Bunu sevdim işte. Başka isteyen? Bu kadar mı? Neredesin lan? Oğlum tipiniz kaymış lan. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. alright, alright. Şu arabayı alayım mı? arkadaşlar ortalama 9 dakika sonra veda edeceğiz. Berber varmış. Dövmeci var. Şimdi dövmeciye bir bakacağım. Ne biçim dövmeci lan bu? Girişi nerede buranın? You know, you're not much of a bleeder. Ready to make a decision that'll Bu da iyi. Gövde. Bu iyiymiş. Aldım bunu. Tamam lan. Seker. Bu da çıkmamış pardon. Eve götür beni. Yoruldum eve gideceğim. Basit bir görevden sonra oyunu kaydetmek üzere ev yakınmış lan zaten. Ha, ev burasıymış. atlayalım bu arada. Ne oluyor lan? Kim onlar bana? Bana niye ateş ediyorsun? Oğlum köpeğe sıktım lan. Çopa benziyor bu. Bir araba daha geliyor. Derdiniz de oğlum sizin. Hasta mısınız lan? vahşet ya o. Hayvan öldürdük ya lan. Kapıyı, kapıyı kapa. Tamam. Ee, yatağıma yatıp uyumak istiyorum. Yes, all alright. Ee, istenmeyen nedenlerden dolayı arkadaşlar o bölüm videosunu burada sonlandırıyorum. Sanırım bu olacak. Alright. Yes. Okay. Yes. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederler. Ben Serkal Usak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Sıcaklardan kendinizi korumayı unutmayın. Sıcaklar çok sıcak. Esmiyor olayı her yerde karşınıza çıkabilir. Söylenenlerin çoğu doğrudur. Gerçekten esmiyor, çok sıcak. Bakın ellerime. Ellerim şu an ter içinde. Neyse fazla uzattım. Kendinize iyi bakın. Var da saçım parlıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.